En este video vamos a explicar el uso de las referencias relativas en Excel. Tenemos la siguiente tabla conformada por distintos municipios de Bolívar. Entre esos tenemos Cartagena, Turbaco, Arjona y Magangué. Y las votaciones por cada partido, partido 1, partido 2 y partido 3. Y queremos calcular aquí en la D7 el total por partido. Entonces ingresamos la fórmula más vamos a ir sumando cada una de las votaciones para cada partido. Entonces tenemos D3, que es la votación que se hizo en Cartagena, D4, la votación que se hizo en Turbaco, D5, la votación que se hizo en Arjona, y D6 es la votación que se hizo en Magangue. Doy Enter. Ahí tengo el resultado de las votaciones por partido 1. Entonces, para generar las del partido 2 y las del partido 3, vamos a arrastrar. Arrastramos. Y ahí están las votaciones por el partido 2 y el partido 3. Miremos cómo quedan las referencias cuando arrastramos horizontalmente. Vemos que la primera fórmula que nosotros ingresamos fue esta, d 3, d 4, d 5 y d 6. Se están sumando. Y cuando arrastramos hacia la derecha, entonces cambió de D3 a E3, E4, E5 y E6 se están sumando. Y al partido 3, entonces quedó con la letra F. Cada una de estas referencias, cada una de 3, de 4, de 5 y de 6 son referencias relativas. Cada una de ellas son referencias relativas. Indican ese tipo de referencias que cuando yo la copio de una celda a otra, esa referencia se va a actualizar hacia la nueva posición.